ყველანაირი წინამდებობა არა თუ სხვადასხვა პოლიტიკურ ბლოკებში ყოფი სახელმწიფოებს შორის არსებობს თანხმობა თანამშრომლობა. იმაჩნია რომ ბელორუსის პრეზიდენტის ჩამოსვლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი საქართველოსთვის, რომ დსთ-ის ქვეყნიდან არის ფაქსიროზული მხარდაჭერა და მან საცხადო კაფეოდ ხაზი გაუსვა საერთაშორისო სამართლის წინაშე სახელმწიფოების ვალდებულებებს და ბუნებრივი გულისხმობა ტერიტორიულ მთლიანობაზე არამედ აღიარებული წერია პირდაპირ ტექსში